Mm, sobre todo porque vas a ser libre conociendo y vas a elegir. No se puede elegir si no se conoce. Ni se puede coger ningún camino si no los has transitado. Y eso te va a hacer que tú estés perdido en la vida. Y sobre todo también porque la maldad en, la, el mundo también existe, porque se van a aprovechar de ti, porque te van a esclavizar, porque te van a engañar. Y además es muchísimo más gratificante poder acceder a todo lo que el mundo nos ofrece de lectura, de, películas, de naturaleza, de la capacidad de crear. Eso todo se obtiene a través del estudio. Y ahora son unos momentos que te van, los, momentos en los que uno está desarrollando un curso de lo que sea, unos cursos de la ESO, de bachillerato, de, mm, de la universidad, todo eso cuesta trabajo. Pero ese esfuerzo se va a ver compensado esos son unos breves años, pero luego ese esfuerzo se va a ver compensado con otras cosas que te va a ofrecer la vida y que tú vas a saberle arrancar a la vida y vas a saber apreciar del mundo.